Bonjour Adèle. Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Sol, do, do, do, ré, mi, ré, do, mi, ré, ré, do. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. La première note commence avec Sol, avec le troisième doigt, comme ceci, Sol. OK Et on attend quatre temps. Sol, 2, 3, 4. Ensuite, la main droite elle revient sur le dos avec le pouce. Le Sol, il était là, et puis Do. Deux notes sautées. Vous avez vu Sol avec le troisième doigt, ensuite Do. Le Sol, quatre temps.

Quatrième fois. Sol, deux 3, 4. Do. Bien. Comme ça, vous avez réussi cinq fois. Après, il suffit d'enchaîner les notes Do, Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Ré, Do. Vous vous souvenez ce que vous avez appris tous les premiers, il y a quatre cours. Alors, cela donne Sol, 2, 3, 4. Do, do, do, ré, mi, ré, et do, mi, ré, ré, do, comme ceci. Encore une fois, je vous montre. Sol, on a commencé aujourd'hui, la première note, c'était avec Sol, avec le troisième doigt. Sol, 2, 3, 4. Ensuite, enchaînez ce que vous savez très bien faire. Do, do, do, ré, mi, ré, do, mi, ré, ré, do. Comme ceci, vous allez terminer cette chanson. Ok Alors maintenant, on va jouer tout entier. Do, do, do, ré, mi, i, ré, et do, mi, ré, ré, do, deux, trois, quatre reprises. Do, do, do, ré, mi, Ré, ré, do, mi, ré, ré, do, deux, trois, quatre. Ré, ré, ré, ré, la, la, a. Ré, do, si, la, sol, deux, trois, quatre. Do, do, do, ré, mi, Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants